Ei, ei, ei. kelompok siapa nih? Ini. Ya, kelompok anak dari Ini siapa nih? Kelompok siapa nih? Alif. Alif. Alif. Ya. Ya, Tiga dulu, Tim. Ella dulu, eh, Tiara dulu cepat ayo. Jati, Tiara, Jati. Hah? Tiga dulu, baru Ini Ikatnya jangan terlalu kencang ke jangan terlalu kencang ke leher. Ikat biar aja. Oh iya, Hoyo itu kacamatanya kegang juga. Kalau keganggu dilepas aja dulu. Takutnya nanti patah. Jangan jangan. Ayo. GP wedon iki. GJP wedon ya. Jan. Terima Oke, tahu ya. Mata dulu, baru balik lagi Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, ayo. Ayo, ayo, ayo. Yeah! Kiran dua satu, ya. Kiran dua satu. Dua. Ini siapa? Ini siapa? Ini dua. Yang kedua ya, yang kedua. Iya. Saya kerja. Oke. Yuk, gas. Ayo. Ayo. Tiduran, tiduran. Ayo. Udah deh, Kita oke. Ayo. Ayo pegang kaki lawannya. Pegang kaki. Iya, oke. Tangan dingin. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Coba, coba sedikit lagi, sedikit lagi ayo, ayo dua lagi, cepat, cepat, cepat.